प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं अब कांग्रेस में प्रवेश करने जा रहे हैं जी हाँ उनका नाम है शक्तुधन सिन्हा यानी छेनू जी हाँ छेनू के नाम से उनकी फिल्म बेहद चर्चित हुई थी और उनका यह पात्र बेहद सराहा गया था शक्तुधन सिन्हा अब कांग्रेस में प्रवेश लेने जा रहे हैं और वे इसके पहले सत्ताईस साल तक भारतीय जनता पार्टी में रहे और 10 साल तक सांसद भी बने रहे उन्होंने 2009 में चुनाव जीता था लोकसभा का और उसके बाद 2014 में भी वे चुनाव जीते लेकिन उनके मोदी विरोधी तेवर के कारण उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने इस बार टिकट नहीं दिया है और यही वजह है कि वे